Hello, apa khabar semua? Dalam video ini saya akan terangkan cara kita gunakan Loom untuk merakam video pengajaran kita. Saya pernah berkongsi tentang Loom sebelum ini, cuma Loom telah pun dikemas kini seperti yang anda nampak sekarang. Logo dia pun sudah berubah. Uh, Loom sekarang menawarkan uh, fitur-fitur ataupun fungsi yang lebih uh, sistematik dan lebih baik di, jika dibandingkan dengan versi sebelum uh, ini. Pertama sekali kita kena daftar terlebih dahulu uh, akaun kita. Saya cadangkan kita guna Loom for Education sebab akaun Loom for Education kita dapat gunakan Loom secara tanpa had dan recording setiap video tu boleh mencapai ataupun mencecah 45 minit kalau kita gunakan account free yang ditawarkan kita hanya boleh merakam sehingga 5 minit untuk setiap video so jika kita ada Loom for Education kita boleh rakam 45 minit untuk setiap video agak panjang sebenarnya sebab video kita biasanya dalam 10 sehingga 20 minit uh, begitu. So pertama sekali pergi ke uh, ah, loom.com/education daftarkan akaun anda get loom for free tapi semasa mendaftar tu uh, gunakan akaun MOEDL terlebih dahulu sebab kita akan gunakan uh, Uh, verification ni. So, ada video khas yang saya telah sediakan di atas ni. Boleh pergi ke video sebab untuk cara-cara nak daftar. Selepas daftar, kita hanya perlu sign in. Kalau daftar, kita hanya perlu sign in. gunakan akaun yang telah kita daftar tadi dan inilah personal library kita di mana kita kalau kita sudah ada uh, loan for education kalau kita pergi ke setting dan kita ke plan kita akan nampak loan for education dan ia adalah percuma yang ni bagusnya so kesemua Uh, ah, rakaman kita akan direkod di sini dan kita boleh bu buka folder kalau kita nak kita boleh namakan folder ini contoh uh, video PDPR. Okey. Contoh. So, semua dalam ni kita akan rakam dan ni akan dah simpan di sini. Kemudian, kita boleh download kat sini. Kalau kita pergi ke account kita, dia akan download desktop app. Dan setelah kita download, kita akan nampak aplikasi ini. Kalau anda tak nak gunakan aplikasi ini, anda boleh install Chrome extension. Cuma kalau Chrome extension, slide kita, bahan-bahan kita perlu di-upload terlebih dahulu sebab dia akan gunakan Chrome browser untuk Uh, membuat rakaman. Contoh kalau uh, PowerPoint kita kena upload ke Google Slides so that bila kita gunakan uh, Loom kita dapat rakam terus daripada Google Slide. Jika anda nak rakam secara desktop, saya galakkan kita download desktop app. So bila dah install uh, desktop app ni, anda akan nampak ni di sinilah kita akan tentukan sama ada kita nak screen atau kamera ataupun nak screen only ataupun cam only kalau cam only tu dia akan besarkan seperti yang anda tengah nampak di sini ini adalah loom punya kamera saya boleh besarkan saya boleh kecilkan saya boleh besarkan loom, loom macam ni ataupun saya boleh kecilkan balik and then loom juga disediakan dengan filter yang ataupun uh, frame <laughs> right yang menarik seperti ini setakat ni ada sikit sajalah contoh kalau saya nak saya boleh gunakan yang ni ataupun yang ni dan pulang okey alright so uh, yang ni adalah loom uh, setting dia kalau kita nak screen saja terutama kita hanya nak voice over kita tak nak muka wajah kita kita boleh tak screen only saya galakkan sebenarnya kalau boleh untuk video pengajaran kita terutama dengan anak-anak kita lebih sesuai kita gunakan screen dan kamera sebab pelajar nak tengok muka kita dan nak dengar suara kita tu dia nak tengok juga ekspresi wajah kita kan so baik kita gunakan screen dan uh, kamera uh, setting penting di sini adalah recording di sini. Uh, sekarang ni saya gunakan aplikasi saya untuk merakam. So saya uh, untuk merakam ni kalau tidak saya tak dapat rakam Zoom uh, Loom ini. Anda hanya perlu pilih mic di sini mic anda ada. Kalau anda gunakan mic uh, yang ada di laptop anda, anda boleh pilih. Saya galakkan kita cari mic yang lebih sesuai. Uh, jenama Boya pun okey, yang jenis clip tu pun sesuai. Boleh tukar kamera kepada kamera yang anda telah uh, set up. Okey. Kemudian sebelum kita mula, kita boleh juga pergi ke setting di sini. Kalau kita tengok setting. Di sinilah kita akan nampak apa yang kita boleh tentukan kalau kualiti itu saya lebih sesuai kalau paling minimum 720 kalau nak HD 1080 kalau tak boleh 720 kalau kita nak buat video untuk anak-anak kita yang gunakan WhatsApp ataupun Telegram kita boleh kecilkan sikit lah 720 adalah memadai kalau tak kita boleh gunakan HD kita boleh gunakan sistem audio kalau kita nak play audio di dalam komputer contohnya YouTube dan sebagainya kita kena buka sistem audio kalau tak uh, Zoom Loom tidak akan rakam audio dalam uh, video tu sebab dia akan bergantung kepada mikrofon sahaja so kita boleh on kan and uh, kita boleh um, highlight mouse click kalau nak so apa-apa yang kita tekan tu dia akan ada highlight ok inilah salah satu cara dia so bila dah sedia macam ni bila dah kita dah set up semua dah ready kita hanya perlu tekan uh, start recording. So, saya akan cuba tekan start recording sekarang. Baiklah, ini contoh rakaman untuk uh, loom. So, kita boleh gerak, lepas kita tekan record tu, kita akan nampak ni. Kita boleh uh, kecikkan, boleh besarkan seperti biasa yang saya katakan tadi. Kita boleh adjust di sudut mana kita nak letak wajah kita. So, contohlah saya nak letak ke atas ni. Alright. Kemudian kita nampak ada tak butang-butang di sini. Di mana kita boleh restart. Kita boleh pause kejap ataupun kita boleh delete terus ataupun kita boleh melukis-lukis. So contoh ni slide saya saya letak full screen. Kita nampak tak loom masih lagi di atas ni di atas uh, PowerPoint kita. So kita boleh cakap kita kita boleh rakam dan seperti biasa contoh yang ni kalau unit satu kita buat penerangan. So sekiranya kita nak gunakan uh, draw tool kita hanya tekan di sini kemudian kita boleh lukis-lukis. Kalau kita ada kalau kita ada uh, white screen kita boleh juga uh, scribble yang ni untuk penerangan lah untuk kita buat uh, loom video so selepas selesai sahaja kita rakam dan dia tekan sebaik saja anda tekan uh, stop recording dia akan terus ke loom.com akaun anda di sini lah. so nampak tak video ni dah siap so bila di uh, loom.com ini anda boleh buat uh, editing kalau anda nak anda boleh trim video di sini lah kita boleh trim So kita boleh tekan start trimming, kita boleh pilih mana bahagian yang kita nak. Kemudian kita kata remove. Alright, mana-mana yang kita nak remove tu kita remove, dia akan cut lah. Okay. Dan kalau dah siap kita return to video. Satu lagi fungsi yang ada di Loom ialah uh, button call to action ni. So bila kita dah bagi video tu kepada pelajar, mungkin kita nak dia pergi ke uh, link-link uh, tertentu. So kita boleh letak call to action button ni. Contoh So kita boleh tak jawab quiz ni bagi link kemudian tukar color ataupun text color kita kalau kita nak ah, kita boleh edit sikit dan uh, save. So call to action button ni sangat bagus sebab kita boleh highlight kepada pelajar apa yang perlu mereka lakukan. Ah, satu lagi yang ada di dalam ah, loom adalah thumbnail. Kita boleh tukar thumbnail kita. Contoh video ni kita nak tukar thumbnail kita buat thumbnail lain lepas tu kita upload dan kemudian dah selesai edit semua bila kita dah puas hati kita ada dua pilihan sama ada kita nak copy public link di atas ni link yang video untuk loom ni kita boleh bagi kepada pelajar dan juga uh, share di google classroom tanpa perlu upload ke youtube so pelajar boleh terus buka dan tengok video anda yang tu bagus ni tentang loom ini kalau anda malas nak download lepas tu upload balik ke youtube ni lah salah satu cara yang paling bagus satu lagi adalah kita boleh tekan tiga dot ni. Kita boleh download uh, dan save ke PC kita. Kemudian upload balik ke uh, uh, YouTube channel kita. Kalau kalau nak lah. Itu ada dua pilihan. Sama ada nak terus gunakan Loom Share ataupun kita nak gunakan YouTube terpulang kepada uh, anda. So kalau kita pergi ke personal, klik di library ni, kita nampak folder-folder yang kita ada. Contoh dalam ni saya ada Uh, video yang telah siap. Uh, yang bagus yang tentang Loom juga, kita boleh uh, tambah rakan-rakan guru kita untuk sama-sama uh, bekerjasama dalam mengedit uh, video yang telah kita buat ataupun rekod. So contohnya kita ada satu projek ataupun kelas yang kita kongsi Kita boleh tambah semua rakan-rakan guru and then buat video bersama di sini Tanpa perlu upload dan download Contohnya kalau kita buat aplikasi, ah, guna aplikasi lain Kita kena buat edit dulu, upload kepada guru lain Guna komen, di edit lagi So yang ni semua boleh edit sama-sama Contoh ke video ini umpama dia anda boleh ke sini and then invite to edit. Kita boleh tambah email kepada siapa sahaja untuk edit uh, video ini. Okey, itu sahaja tentang uh, Loom. Semoga anda uh, mencuba aplikasi ini. Bagi saya ia sangat senang digunakan dan sangat bagus, sangat cepat. Sama-sama uh, kita uh, buat video pengajaran yang lebih bermanfaat dan uh, lebih uh, interaktif kepada pelajar kita. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe pada channel saya untuk video-video yang lain dan semoga kekal tenang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. and uh,